Banyak yang kita boleh buat sebenarnya dalam escape room. Uh, kita boleh bagi quiz, kita boleh uji topik tertentu, terma-terma tertentu. So Hello, salam sejahtera semua. Ada yang tanyakan kepada saya uh, cara nak buat escape room dalam uh, Genially, cara kita nak gunakan uh, Genially untuk menghasilkan escape room. Escape room ni adalah satu uh, game yang kita boleh gunakan dalam pengajaran kita. Mungkin dalam 10 ataupun 20 minit macam tu. Uh, konsep escape room ni ialah seolah-olah uh, uh, pelajar tu terperangkap dalam satu bilik dan uh, mereka perlu mencari clue-clue ataupun menyelesaikan uh, puzzle-puzzle tertentu untuk melepaskan diri daripada room tersebut. Konsep dia macam kita kena lock lah dan kita nak cari kunci untuk keluar. So dia agak uh, kalau dari segi ni kita boleh buat di dalam kelas di mana kita boleh sembunyikan clue-clue tertentu tapi kalau kita nak buat secara maya ataupun virtual kita boleh gunakan Genially untuk hasilkan uh, konsep yang sama. Baiklah, jika anda tiada akaun uh, Genially, pergi terlebih dahulu ke genial.ly and uh, seperti mana yang dan seperti mana yang anda lihat sekarang, anda perlu daftar terlebih dahulu kemudian login. Setelah anda sign up dan login, dia akan keluar tutorial semua tu. Anda boleh lihat terlebih dahulu tutorial ni. Um, Genially boleh digunakan untuk banyak perkara. Kalau kita tengok di sini, uh, create Genially. So, dalam Genially ni sebenarnya anda boleh buat banyak benda. Uh, anda boleh search di sini juga. Dia ada presentation dan semuanya. Dia ada template yang kita boleh pilih. Sebelah ni pula ada kategori lain seperti uh, gamification dan semuanya. So dia ala-ala PowerPoint cuma dia ditambah dengan unsur yang lebih interaktif. Dia free, kita, kalau kita klik free di sini kita akan dapat benda yang free. Kalau kita nak ada sign up premium dan dia ada yang premium lah. So anda boleh search um, di sini mana yang nak. So sekarang saya nak gunakan Genially ni untuk hasilkan uh, escape room. Alright, seperti yang mana yang saya katakan tadi. So, saya biasanya tak suka gunakan template yang ada. Kalau untuk escape room ni. So, saya akan gunakan uh, blank creation. So, dia akan tanya size yang kita nak. Kita pergi ke presentation lah. Size screen. Okay. So, dia ada uh, template yang dia akan suruh kita pilih. So, kita just tekan use this template saja tak atas. Okay. Ini kita tekan wide. Tak perlu title pun tak apa. So kita tunggu dia create sekejap. So selepas kita pilih dia akan blank macam ni. So kita kena bayangkan uh, kalau kita buat escape room ni dia ada berapa pages yang wajib lah. So, pertama mungkin uh, page untuk uh, arahan ataupun instruction. Kemudian page untuk bilik tersebut. So kena carilah gambar yang kita nak jadikan sebagai escape room. So anda boleh google ataupun anda ambil gambar sendiri. So contoh kalau anda nak gunakan Uh, gambar di uh, bilik darjah tu lagi bagus sebab dia lebih realistik. Contohnya kalau saya Google Messi Classroom saya akan dapat uh, gambar macam ni nampak tak sebab banyak bahan di atas bilik ni yang kita boleh gunakan sebagai spot-spot ataupun objek-objek sebagai clue. Right. Contohnya ni sangat messy So banyak benda kita boleh uh, dijadikan Tapi nasihat saya jangan terlalu rumit Sebab kalau macam ni terlalu banyak benda yang perlu diklik So mungkin pilih yang lebih sesuai Ataupun anda bolehlah uh, gunakan uh, gambar sendiri Setelah anda dapat gambar tersebut Kalau nampak di sini saya perkenalkan dulu konsep yang ada dalam Genially ni So A adalah untuk text, maknanya kita nak tambah dalam canvas ni, kita ada image, mana-mana image yang kita nak tambah, dia ada resources, dia ada icon-icon tertentu yang kita boleh gunakan juga kalau kita tak tak nak upload gambar kita sendiri. Yang ni penting, interactive element dalam sini, sebab inilah yang akan meling, uh, menghubungkan bilik-bilik kita ataupun klu-klu kita. Smart block, block ni adalah untuk animasi, jarang kita gunakan tapi kalau nak tambah pun boleh uh, insert untuk insert audio kalau kita nak bagi arahan audio ataupun video ataupun embed benda lain kalau nak embed benda lain okey baiklah uh, yang ni adalah uh, untuk background yang ni yang penting sebenarnya untuk kita letak gambar-gambar kita so contoh Okey, dalam Genially, konsep background dia, dia ada dua, canvas dengan base. Base tu adalah di belakang dia, keseluruhan uh, Uh, canvas tu, di belakang canvas tu kita boleh tekan di sini contoh warna dia lain kan kadang-kadang kita nak fokus kepada luaran contoh kalau dalam kawasan yang kita nak jadikan uh, uh, clue tu, kalau warna dia hitam kita hit, samakan hitam so that dia melambangkan situasi sebenar contohlah kalau saya gunakan warna coklat di sini, canvas dia kita boleh letak di sinilah kita letak gambar bilik kita, so saya boleh cari di sini So biasanya kalau kita nak buat escape room, uh, background tu adalah bilik tersebut lebih lebih senang. So senang kita nak tambah objek. Kalau kita tambah sebagai image di atas canvas, kadang-kadang dia gerak-gerak and then uh, dia akan mengganggu proses kita letakkan bahan-bahan interaktif. So kita tekan di sini dia akan jadi background dan kita balik kepada pages kita ni. Page satu dah siap. Ni, ni contoh saja. Alright. Kemudian um, Contohlah kita ada banyak uh, yang akan kita duplicate kan. So kita duplicate terlebih dahulu satu. Kita tekan saja yang duplicate. So sekarang saya ada dua. Alright. So anda boleh kata yang ni mungkin entrance. Yang ni pula uh, start contoh dia lah. Okay. So kita hanya namakan saja. So di sini adalah uh, permulaan. So kita boleh tambah elemen seperti text ataupun uh, resources dulu. Kita boleh tambah box macam ni dulu. Kita boleh tambah macam ni. Boleh tukar color di atas ini. Apa-apa color sajalah kan. Okay. Kemudian anda kalau nak tambah text, just tekan text. Contoh kalau nak cantik sikit, tekan yang ni. Dia akan keluar dalam ni. So, kita boleh tarik. Tukar jadi warna putih. Yang ni pun putih. Right. Yang ni pun putih. Okay, so kita tunggu. Contoh, escape room. Kita jumpa. So, welcome to the escape room. So, sini bagi arahan lah. Cari lima kod dalam bilik ini. Dalam bilik ini untuk melepaskan diri. Okay. <laughs> yang ni BI yang ni BI tak apalah faham lah kan so kita boleh buat arahan kemudian nampak tak uh, setiap kali kita tekan apa-apa objek uh, di sini dia ada dua button di sini satu adalah untuk interaktif ni adalah untuk animasi so kalau interaktif tu kita boleh link ke mana-mana dia ada window uh, go to page ataupun link yang ni pula uh, adalah animasi so dia akan keluar kat sini so contoh dia macam powerpoint kita nak kita nak animasi apa untuk dikeluar dia ada entrance, exit, continuous ataupun hover mouse hover mouse adalah bila kita gerakkan mouse kita ke sana apa yang akan berlaku so anda terpulang kepada kreativiti anda anda gunakan apa yang lebih sesuai contoh saya gunakan yang ni sekarang belum link lagi so saya biar um, saya lebih suka gunakan button so kita pergi ke interactive element ni so kita boleh gunakan butang mana-mana saja dia ada banyak uh, contoh di sini So contoh saya ambil yang ni, next. Saya tarik saja ke dalam. Saya boleh tukar teks ini. Saya kata mula. Kemudian saya akan uh, tekan butang interaktif ni yang tangan ni dan saya kata go to page. Contoh go to page 2. So kena ingatlah. Okey, page 2. So bila pelajar tekan dia akan pergi ke page yang ni. Okay. Sekarang arahan dah bagi kat sini. So kata jadi mengikut. So di sini kita kena buatlah a uh, clue-clue kita kena simpan clue-clue kita. Okay, so cara biasanya kita tentukan dululah mana yang utama, mana yang tak. Kita kena tambah sikit. Contoh kalau ada lima clue, janganlah lima spot saja. Mungkin ada dalam sepuluh spot yang dia boleh klik. So ada lima yang betul, lima lagi bukan clue. So saya saya sebab macam ni, contoh kita pergi ke interactive element terlebih dahulu. Nampak tak bahagian invisible area di bawah ni? Di sinilah kita akan gunakan invisible linking. So, dia tak nampak butang dia. So, kita drag di sini. Contohlah saya nak gunakan back ni sebagai clue. Saya hanya tekan ni bahagian ni. Kita adjust sikit mungkin. Kita condongkan sedikit. Aha. So, bila diklik di sini, kita akan ada satu unsur. So, so, mungkin saya tambah lagi satu di... Mungkin di gunting ini. Okey, gunting ini saya boleh kecilkan sikit. Okey, saya buat dua dulu contoh. So sekarang ni bila bila kita klik di sini memang tak ada apa-apa akan berlaku sebab kita belum link. So kita kena ke pages dulu. Kita buat satu uh, uh, page untuk clue tu lah. Kalau so, contoh, kalau pelajar tekan yang ni, dia pergi mana? Dia macam kalau kita fikir dia konsep point dia lebih kurang sama lah. Tekan, ni. cuma yang ni dia lebih interaktif. So kalau saya tekan add page, uh, dia akan tanya template. Kalau tak ada, just uh, white sahaja. Then kemudian pergi ke background. Kita boleh ubah sikit background dia. Okay. Base dia mungkin sama. Okay, di sinilah kita type sesuatu clue. Contoh di sini saya kata... Kod 1. Cuba fikirkan. Okay saya bagi arahan sikit cuba fikirkan so, saya centerkan di sini so, so kita boleh bagi macam uh, boleh bagi teka-teki boleh bagi soalan apa saja untuk guess clue tersebut contoh uh, air mata apakah manis rasa dia uh, contoh okey tu clue dia So dia kena fikir. So kalau dalam konsep um, dalam konsep escape room ni kita tak semestinya kena bagi jawapan dia terus untuk setiap kod tu. Mungkin kita bagi clue so that bila dia kena jawab tu dia tahu uh, yang dia, dia kena kena gunakan semua clue-clue inilah. Okay. So kita pun letaklah resources macam ni. Pergi ke uh, interactive element. Kemudian kita sebab dia dah ni so kita kena buat return. Maksud dia lepas selesai dia dapat clue ni dia boleh return balik ke dalam room tersebut. So kita kena tekan yang ni and then go to page pergi balik ke page uh, room tadi. Okay. So kalau saya pergi page sekarang saya dah ada tiga saya boleh adjust sikit kalau nak. Okay. So kalau saya pergi sini balik ke sini saya tekan saja butang ni and then kemudian go to page pergi ke yang ni. So yang ni pula link balik ke room. So kalau kita nak preview Oh kena Jangan lupa save terlebih dahulu uh, Geniali anda Room 1 umpama dia So ini adalah preview Kalau saya tekan Dia akan pergi sini kalau sini Nampak tak? Okay. So cuma kalau pasan di sini dia ada butang interaktif. So dia akan tunjuk mana yang boleh diklik. Ha, yang ni yang akan mengganggu escape room anda. So macam mana kita nak buang interactivity indicator tu? Kita just tekan kat sini setting. And then buang interactivity indicator. Okay, itu satu. Satu lagi adalah transition. Kalau kita tak... Kita buat, kita tekan keyboard, kita boleh pergi balik. So, pelajar sebenarnya boleh pergi satu-satu tanpa ikut urutan yang kita nak. So, macam juga dalam PowerPoint, kita tukar dalam kiosk mode. So, pergi ke mana-mana slide. Bila tekan navigation, dia ada standard video microsite. So, kita buat style microsite. Meaning, dia tak boleh move back and forth tanpa klik kepada benda yang betul. So, kalau saya buat sekarang preview. So, saya tekan yang ni serta uh, interactive indicator tu dah tak ada lagi nampak tak so bila saya tekan saya akan pergi so saya tak dapat nak pergi back and forth gunakan keyboard okay. so saya perlu klik juga so itulah konsep dia okay. anda boleh tambah lagi clue-clue anda di mana-mana sahaja bila dah selesai tekan all set um, untuk free account dia dia akan publikkan tak apa kita share uh, apa yang kita dah buat kemudian letak sedikit description dan then tekan all set so dia akan tanya present share ataupun download kita share lah kan so di, inilah link yang kita akan share kepada pelajar kita kalau nak guna uh, shortener kita boleh buat short, shortener alright satu lagi yang saya lupa um, kita kena sediakan satu tempat juga untuk pelajar inputkan jawapan dia. Contoh kita bagi 5 kod di sini, arahan di sini 5 kod. Di manakah dia nak inputkan kod tersebut? Contoh kita pilih satu tempat di uh, mungkin kita pilih satu tempat di CPU inilah untuk dia dia input. Okey. Di sini. Alright kemudian pergi ke page kita create satu page di mana uh, page tu lah yang akan kita gunakan sebagai tempat dia input Okay, so contoh yang ni saya boleh tarik ke belakang sikit contoh yang ni kira final lah okay, eh, final input bila kita buat bila kita buat uh, escape room kita tak boleh bayangkan uh, pelajar akan dapat kod satu-satu cuma kita kena label kan kod satu, kod dua contoh dia clue satu, clue dua umpamanya lah kadang-kadang pelajar akan jumpa clue empat dulu uh, clue, clue tiga dulu tak kisah Cuma bila kita ke bila dia terjumpa yang ni, dia kena tahu bahawa dia kena cari dulu lima clue sebelum dia boleh bagi jawapan ataupun mungkin dia tak perlukan lima clue tersebut. Um, jumpa, mungkin dia dah jumpa tiga tapi dia dah boleh jawab. Tak tak kisah. Cuma kita kena bagi ruang untuk dia faham bahawa dia kena cari lima clue dulu. Alright, kita kena letak di sini contoh. Uh, dia sedia untuk berikan jawapan. Contoh. Okay kita boleh letak kat tengah macam ni kemudian di sini kita letak adakah anda sudah uh, dapatkan 5 clue ataupun kod lah so kita kena macam bagi dia chance fikir sikit bagi dia peluang fikir sikit betul tak nak, nak input ok so lepas tu kita bagi interactive element so dia ada dua lah satu ni ya satu dia tidak so kita cari satu lagi yang next tu Okay, contoh belum and then sudah. Okay. ni satu. So, yang belum ni akan link ke uh, sini lah. Kalau belum, dia kena batal balik. Kalau sudah, dia akan ke page satu lagi. So, kita kena buat satu page lagi. Pergi ke pages lagi. Di sini, kita tambah Pages. Untuk bagi kod, dia ada banyak cara tapi saya lebih suka gunakan Google Form yang kita tukar dalam bentuk quiz. So, pelajar boleh uji terus. So, untuk buat macam tu, kita hanya tekan insert, pergi ke others, nanti kita copy paste form kita. So, ini adalah contoh form yang saya telah buat untuk input. Contoh, saya hanya perlu data your name and then uh, word to unlock. So, dia kena type jawapan di sini. So, kita gunakan quiz mode. Pergi ke setting Google Form anda. Pastikan limit to one respond. Kemudian, quizzes tu. To make this a quiz. So kita boleh tentukan sama ada kita nak uh, bagi jawapan tu. Sebab saya kalau kita nak pelajar main sendiri then kita release mark tu immediately lah. So sebab dia boleh try sendiri. And then lagipun uh, tak semestinya kita guna clue escape room, kita boleh sebenarnya uji benda lain. Kita boleh uji tajuk yang kita dah ajar, kita boleh bagi quizzes lima soalan tak tak kisah. Maksud dia sini dia kena cari dulu clue-clue di dalam bilik tersebut untuk dapatkan uh, jawapan atau ataupun uh, clue kepada jawapan yang kita nak bagi sini lah okay. so anda boleh tunjukkan collect answer kalau nak uh, kalau tak nak buang uh, ataupun point, uh, dan tunjukkan point value okay, save contoh di sini jawapan saya adalah short answer so saya nak dia typekan answer tersebut saya gunakan short answer bila saya tekan answer key saya ada uh, jawapan saya adalah games tapi saya nak different brackets takut ada yang huruf besar ada yang kecil so saya saya typekan beberapa jawapan yang berkemungkinan betul so saya akan letak 100 markah so masuk di sini sebab jawapan saya hanya ada satu so dia pelajar hanya akan betul atau salah kalau kita tak nak guna jenis jenis type kita juga boleh bagi option maksud dia uh, A, B, C, D terpulang ok kita pergi ke send so kita pergi ke embed code ni ambil code ni copy So, pergi balik ke page yang kita nak masukkan form untuk dia input tu. So, kita tekan ke insert, pergi ke others di sini. Nampak tak? Insert, others, insert. Kemudian kita tarik sikit. Kalau kita nak decorate sikit pun boleh. Kita pergi ke background. Kita carilah uh, background-background uh, lain ataupun nak gunakan background yang uh, bilik kita pun boleh tapi nampak bit. Itulah. So, mana-mana yang kita nak. Okay. Kemudian dah selesai. Pergi ke Pages kita boleh linkkan yang sudah ini kepada page tadi. Jangan lupa check linking kita. So, so bila saya preview, jika pelajar sudah bersedia, dia tekan sudah. Dia akan dapatlah input jawapan dia di sini. Contoh dia. So, dia tekan submit. So, bila jawapan dia betul, dia akan dapat markah. So, kita juga boleh semak jawapan-jawapan pelajar melalui Google Form kita. So, ni adalah salah satu cara kita uh, uji pelajar kita melalui konsep escape room. Okay. Kalau nak tambah background music pun boleh, tekan saja add background audio. Kita boleh uh, upload music-music yang kita nak. Biasanya kita cari music yang open source lah ataupun yang free. Jangan letak lagu-lagu copyright nanti di uh, dihalang. Okay. Ini adalah contoh escape room yang saya dah sediakan. So, saya ada page yang welcome. So, kemudian sebagai arahan kat sini, dia kena jari lima kod. Key untuk hasilkan satu perkataan. So ini adalah bil gambar bilik yang saya gunakan. Nampak tak ada elemen-elemen interaktif yang telah saya tanam ataupun uh, letakkan di dalam bilik ini. And then ada objek-objek di sini yang sebenarnya bukan real. Maksudnya saya photoshopkan dalam ni. Contohnya di sini. Ni, ni buku dengan Lego semua ni saya photoshop dalam gambar tersebut. And then ini pun photoshop, ini pun photoshop ini pun photoshop so tak, uh, terpulang kepada kreativiti anda anda boleh tambah apa yang patut dalam bilik kalau tak ambil sahaja gambar yang sedia ada anda kalau sebab kadang-kadang kalau kita tak photoshop bila kita tambah objek dalam tu nampak sangat yang tu fake ataupun senang nak detect Okay? kalau tak nak kita boleh letak objek siap-siap di dalam bilik darjah dan kita ambil gambar pun boleh tu lagi bagus so saya dah sediakan clue-clue sebanyak ada yang dalam bentuk soalan macam ni ada yang dalam bentuk uh, map ada yang dalam bentuk dia kena identify contoh something is hidden here is a piece from one of the oldest game maksudnya chess. umpamanya di sini kan uh, so dia dia boleh klik mana-mana dalam ni lepas tu bila dia klik ni baru dia dapat jawapan so, saya demonstrate di sini kan so bila klik bukan so bila dia cari dia klik ni pun bukan kemudian yang ni klik barulah betul so bila dia klik dia dapat code SG okay kalau anda nak gunakan pop-up window, tekan saja di sini, tekan di sini, kemudian uh, gunakan window. Window ni dia tak akan pergi ke page, dia hanya pop-up di di di screen. So kita boleh tambah ini bukan kodnya. So bila kita save, bila dia tekan, dia akan pop-up. So kalau saya preview sekarang. So bila klik di sini, dia pop-up okay? so dia boleh tutup terus tak perlu dia pergi ke page lain tu pun boleh cuma window bila pop up kita tak dapat uh, masukkan unsur-unsur seperti yang ni lah Uh, return. So kalau kita tahu yang kita nak dia pergi ke page tersebut tapi dia boleh patah balik dan gunakan pages ha, macam ni. So dia return. Kalau tak dia pop up sahaja. Ni sama tak tadi. So bila dia dah sedia dia akan pergi ke sini and then dia akan dapat key in markah dia dan then dia boleh escape. Banyak yang kita boleh buat sebenarnya dalam escape room. Uh, kita boleh bagi quiz, kita boleh uji topik tertentu, terma-terma tertentu. So Cuma dalam uh, bilik darjah tu setiap clue, setiap spot tu pun kita boleh bagi soalan. So dia kena kumpulkan semua tu untuk hasilkan jawapan dia pun boleh terpulang kepada uh, kreativiti anda. Jika anda ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruang komen, saya akan cuba jawab. Sekiranya ada aplikasi lain yang anda mahu saya terangkan pun letak di ruang komen juga dan jangan lupa like dan subscribe kepada channel saya untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih dan Semoga kekal tenang dalam pengajaran anda.